Biz bugun trader bo'lishimizga qancha vaqt ketadi degan savolga tegiga yetamiz. Bu videoni maqsadi sizga aniq sanani aytish emas, aksincha iloji boricha treyderlik yo'lingizda nechta pog'onadan o'tishingizni va ularda uchraydigan to'siqlarga oldindan sizni tayyorlash. Bugun hamma o'ziga tegishli foydali ma'lumotlarni oladi albatta. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Bizani qo'llab-quvvatlab, kommentariy va layklarni ayamasdan videolarimizni yaqinlari bilan bo'lishayotgan do'stlarimizga katta rahmat. Kanalimiz rivojiga qo'shayotgan hissiylarni unutmaymiz. Joningiz omon bo'lsin. Bugungi videoda siz birinchi pog'ona, yangi va hali osmonda uchayotgan treyderlar ikkinchi pog'ona info tsiganlar va brokerlarga oson o'ljalar uchinchi pog'ona sal bo'lsa ham tex analizida tushunishni boshlaganlar to'rtinchi pog'ona stabillikka ancha yaqinlashganlar beshinchi pog'ona trading bu bizani hayot tarzimizga aylanishi haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz birinchi pog'ona yangi hali osmonda uchayotgan treyderlar Trading da taxminan bir oy o'ynayotganlar, aynan o'ynayotganlar deyishim sababini aytsam, ayb sizda emas, brokerlarni noto'g'ri ma'lumotlari bu joy shunaqa deb o'ylashingizga majbur qiladi. Kimdandir yoki qatdandir forex yoki binary opsion yoki investitsiyalardan oson pul ishlash mumkinligi to'g'risida eshitib, betga kirib kelganlar. broker sizni quchoq ochib kutib oladi oldingizga grafik va ikkita tugmachani yordamida soqqa qilishni taklifini qo'yadi boshida demoda bir ikkita сделкаlardan keyin hisobingizni bemalol ikki baravar oshirganingizdan keyin o'zingizga bo'lgan ishonchingiz patologga chiqadi Hammasi shundan boshlanadi. Ke ishlab ko'ring deb depozitingizni minimal summadan 10 dollardan 50 dollargacha oshirib, broker o'tinxonasini yangi o'tinlar bilan to'ldirasiz. Xullas, ishni boshlaganingizda sdelkalaringiz nimagadir minusga kirishni boshlaydi. demoda ishlagan narsalar betda ish bermay qo'yadi kimnidir xayoliga broker mashinik yoki grafik har xil degan xayollar keladi birinchi pog'onada hamma yangi treyderlar hali bulutlar orasida uchib yurishadi oldinda nima kutayotganini hali xayollarini bir burchagiga ham kelmaydi birinchi depozitini yo'qotganlarni deyarli ellik foizi hamma aybi brokerga va grafiklarga to'nkarib chiqib ketishadi qolganlar bo'lsa brokerda qolib ketgan pullarini olish niyatida brokerni yengish usullarini qidirishni boshlashadi shu bilan sekin ikkinchi pog'onaga kirishadi ikkinchi pog'ona infotsiganlar va brokerlarga oson o'ljalar birinchi pog'onani ertaklaridan chiqib olib depozitini yarmini yoki butunlay brokerga berib yuborib qaytarib olish niyatida yurganlar bu yo'lda sizga yopiq gruppalarda signal beruvchilar pulli darslarni o'tadigan tradingni dohiylari sehrli strategiyalarni yoki sehrli robotlarni sotadigan info makoniga tushasiz Avvalgi pog'onada tajriba va bilim kamligini tushunganlar darrov har xil darslarni qidirishni boshlashadi, har xil strategiyalarni qidirishni boshlashadi va har xil ustozlarni qidirishni boshlashadi. Natijada nima bo'ladi? To'g'ri, Bu yerda infotsiganlar ularni quchoq ochib kutib olishadi. O'sha infotsiganlarni sehrli darslarni, sehrli strategiyalarni pulga sotib olib yurishadi. ular sotayotgan darslar strategiyalar indikatorlar va boshqa narsalar foyda beradi bermaydi emas faqat kimga foyda beradi shu savol sizga bitta kim foyda ko'ryapti sizmi ularmi aytgancha bu pog'onaga ikki toifadagi treyderlar kiradi birinchisi bu infotsiganlarni qo'liga tushib ularni boyitadiganlar ikkinchi pog'onadagilar bo'lsa ayb kichkina depozitida deb duxini yig'ib bitta depozitni kattaroq summada boshlash kerak deb 50 dollardan 500 dollargacha ko'taradiganlar kiradi xullas ayb o'zlarida ekanini tushunganlar sekin tradingni asoslarini o'rganishni boshlashadi depozitini qiyish qing'ir bo'lsa ham boshqarishni boshlashadi kimdir уже ikki marta depozitini brokerga sovg'a qilib yuborgan bo'lsa kimdir plyusga ham minusga ham kirishmaydi xullas depozit joyida turadi shu bilan sekin uchinchi pog'onaga o'tishadi uchinchi pog'ona sal bo'lsa ham texanalizda tushunishni boshlaganlar bir ikkita depozitdan keyin endi ehtiyot bo'lib ishlaydiganlar birinchi ikkinchi pog'onalarni hazm qilgan treyderlar yara chuqala bilan uchinchi pog'onaga chiqib olishadi bu kamida treydingda 3 oydan 6 oygacha ishlab beta ancha oqqa qoradan ajratishni o'rganib shoshilmasdan depozitini 500 dollar atrofida ushlayotganlar kiradi treyding asoslarini misol texanaliz bilan ishlashni sal bo'lsa ham bilib olishadi yordamchi indikatorlarni ishlatishni o'rganishadi risk management money management time management qoidalari bilan ishlashadi bu hammasi depozitni yo'qotmaslikdan sekin uni o'sishiga yordam beradi Tradingdan umidlari katta. Mana 6 oydan beri shug'ullanishyapti. Nima qilganda ham eski odatlari bor baribir. Birinchi toifa treyderlari tezroq zo'r natijalarni kutish joniga tegib, yetmaganiga yon atrofdagilar nima bilan shug'ullanayotganliklarini tushunishmasa, ulardan ham bir ikki og'iz qo'sh tirnoq ichida shirin gaplar uchib keladi. Bunda natija ikki xil bo'lishi mumkin. Treyderlar asabiylashib, uchinchi depozitini ham brokerga sovg'a qilib yuborishadi. Natijada hammani aybdor ko'rib yurishadi oxirida oilada tinchlik yo'qolgan atrofdagilar jabr ko'rgan va ichkilikka berilgan holatlar bo'ladi ikkinchi toifa treyderlari natija ertami kechmi zo'r bo'lishini bilishadi shunga hech qanaqa shoshilishmaydi asosiysi rejadan chetga chiqmaslik ishni boshlashdan oldin qilishlari kerak bo'lgan hamma narsani avval xayollarida keyin rejalarini qog'ozga yozishadi birovga nima qilishlarini aytib maqtanib yurishmaydi o'zlariga bitta sherik yoki shu ish bilan shug'ullanayotganlarga qo'shilib ishlashadi hammada har xil kimgadir jamoada ishlash yoqsa kimgadir individual ish ko'proq yoqadi nima bo'lganda ham bu toifadagi treyderlar stabillikka ancha yaqinlashadi shu bilan to'rtinchi pog'onaga sekin o'tishadi to'rtinchi pog'ona stabillikka ancha yaqinlashganlar olti oydan ko'proq ishlayotgan treyderlar va o'zlarida yangi qirralarni ochganlar individual yoki jamoada ishlayotganlar depoziti joyida turganlar bu hali hamma narsaga erishganlarini garov emas hatto to'rtinchi pog'onaga o'tganlar ham hech narsani anglatmaydi treyderlar bilishlari va amal qilishlari kerak bo'lgan asosiy narsalar bu to'g'ri ishlash va o'zgarishlarga maksimal ko'nikish ko'nikishda to'rtta yordamchi kerak bo'ladi birinchisi bu yerda minusga kirgan taqdiringizda ham minuslarni страховкалashni bilishingiz kerak bunda money management qoidalari yordam beradi asablarni keragidan ortiq zo'riqtirmaslik kerak tushunarsiz сделкаларga kirishmaslik kerak bunda risk management qoidalari yordam beradi qachon ishlashni va necha soat ishlashni bilmayotganlarga time management qoidalari yordam beradi asosiysi shularni hammasini bitta sistemaga yig'ib olish kerak bunda treyder kundaligidagi reja yordam beradi Ma'lumot ekan deb, hamma narsani miyaga so'p tashlavermaslik kerak. Brokerlarni yengilliklaridan har doim xabardor bo'lish kerak. Har doim o'z ustida ishlash kerak. Nafaqat trading yo'nalishida, aksincha, sog'liq, shaxsiy hayot, atrofdagilar bilan aloqalar hammasini yaxshilanishi treyderlarni 5-pog'onaga olib chiqadi. 5 pog'ona trading bu bizani hayot tarzimizga aylanishi minuslar bor ammo pluslar orasida sezilmaydi ertalabdan turasiz yoga dush meditatsiya nonushta keyin kompyuter yoki noutbukingizni qarshisida bir soatingizni sarflab ilgari ishingizda bir oy ishlaydigan pulingizni endi bir soatda ishlay olasiz bu hammada har xil bo'lishi mumkin man hozir o'zim va komandamizni misol qilib olib gapiryapman hayot tarzingiz mutlaqo o'zgargan ilgarigi odatlaringiz endi yo'q vaqtingizni har bir daqiqasini mazmunini his qila olasiz. Depozitingizdagi summa ilgari xayolingizga ham kelmaydigan summalarga o'zgarganini ko'rasiz. Oldin misol, eski ishingizda faqat ishxonangizni va boshlig'ingizni boyitish uchun ishlagan bo'lsangiz, bugun bo'lsa faqat o'zingizni va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qilish yo'lida ishlaysiz. Yangi imkoniyatlar, yangi tanishlar, yangi hayot tarzi Xulosa, biron bir kasb egasi bo'lishimiz uchun uch yil kollejda o'qiymiz, to'g'rimi? Keyin bo'lsa yana amaliyot. O'qishga kirishimizdan oldin taxminan shu kasb egalari qancha maosh olishlarini surishtirib bilamiz. bizani niyatimiz ularga o'xshab har oy shunaqa maosh olish. O'qish jarayoni bizga yoqadimi, yoqmaydimi, farqi yo'q. Shu kasbga erishishni xohlaymizmi? uch yil o'qib diplom olishimiz shart. Nimaga unaqa deyapman? Trader shu kasb egalaridan ko'ra kamida 10 barobar ko'p pul ishlashini bilamiz e? Endi savol sizga, nimaga shuni bilib turib, kamida 1 yil shu narsani chuqurroq o'rganmaymiz? E? jon ila omon bo'lsin. Sizlar bilan Dado bo'ldi. abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.